სახელმწიფოს პოლიტიკა აკანონებს შრომელთა ჩაგვრას, გარემოს უკონტროლო ათვისებას და საზოგადოებრივი სიკეთეების უთანასწორო განაწილებას. შედეგად ადამიანების სახიფათო ღირსების შემლახავ პირობებში მუშაობენ და დაბინძურებულ, განადგურებულ გარემოში ცხოვრობენ. სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს. ჩვენ მოვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას. გასმოითხოვ შენ